am început să scriu despre Chișinău, am descoperit. Eu am început să, să scriu dintr-o durere. Eu vedeam cum, cum, știi, cum se distruge totul. De asta mi îmi pare rău. Și după ce am început să scriu, și era plusul meu că eu făceam publicistică, eu nu făceam știință. Și pe mine de alți care erau cu știință îmi dădeau materialele lor. Că așa între ei, Doamne ferește, știi, țin în secret, că o murit și nu, nu dat la mine și nu a fost public. Dar mie îmi dădeau și adică eu făceam. Eu n-am avut niciun fel de documente închise, numai cele deschise. Dar de, se vede, știi, de exemplu, contradicție, sat. Nu, mult sat, Яка numai și o venit în satul ăsta. Satul are 10 biserici. Care sat cu 10 biserici? nu, ceva nu eu să înțelegi. și tot de asta, știi? Oamenii ăștia care sunt cu bani, n-au deloc libertate. E totul calculat, totul țin, orice ca caz, depinde ceva, știi, asta, asta, asta. Dacă spui ceva, știi, eu spun, uite ce îmi trântește în mine, ca tine, niciodată nu fac asta. Poate gimp. Că omul e așa, e subit, nu știu cum eu. Într-o zi are dispoziții mai bune, nu? Mai proastă, așa. Parcă te simți mai deștept într-o zi, parcă mai prost. Și eu uh, găsesc sistemul ăsta, eu când sunt mai deștept, ziua când mai deștept, eu îmi scriu mie scrisori când am să fiu mai prost.